Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali mana ini tengok tengok belas juga pak banjir apa air bah kita tengok air bah Allah lalu tak boleh. <laughs> Nateria. Ah, Nateria ah, ada kakak weh nak klik tak leh weh. <laughs> Lah ni jalan kereta ni weh nak leh. tak boleh. <laughs> Tak tak leh oh. Tak lagi rasa nak berek. Tak leh rasa nak berek. Tak nak klik dah awak. Tak dengan kak weh Nak kelek tak kelek lah Kali ni kena agak kot lu pula Oh tu dia Ini dia spring weh Cepatan petan ni Oh dia ramai Ini batas Jadi jaya Oh dah dia Oh dah dia jual Ah, peluang, peluang. Buat jual ni jadi peluang lah. Kalau ada adik kakak mai dek mai ai mai dek tengok ai. Peluang kan bukan sudah lah. Apa bila peluang bukan sudah jual jual ah nak kata maju. Ada ah, demo mak ai sejuk ni. Macam panas-panas lek cuci panas-panas. Hello. Oh, ramai. Oh, Main mana ke bah? Rumah kat ni lah. Oh sini ya. Ah. Allah, kita dah terbelah lalu. No, banyak nak ah, orang okay, pun ramah. <laughs> Tujuh, ingat-ingat gobdak tu ni. kita pihak pegawai mai tak patu tak kawak dah pegawai kaki tangan ni. So saya dia melalui sebab apa bahaya kata ada masalah lemah air kagana gitu lah. Hmm. Apa kita klik jalan lain pula lah. Jalan ni tak boleh klik dah. Nak nak tahu jalan ni lo apa bila nak klik jalan ni. Uh, itu Tak apa kita pergi jalan lain ni Supreme Way ataupun celapatan kat sini. apa kita hendak jalan-jalan wassalam